зовут Саса Сачу. Мне 4 года. Фантазии червоны разом запивать. На планете снова я тут встречаю Олива Каков сердце. Я думаю, ласка, на роком за всех.